Grazas, presidente. Bo día, señorías. dentro do Grupo Unidos Podemos, en Común Podeme Marea, compartimos o espírito da moción, eh, compartimos algún análise do que se fai e compartimos, sobre todo, a necesidade de revitalizar un sector precarizado eh, reiteradamente Eh, Por lo tanto, votaremos, votaremos a favor da moción. Sin embargo, queremos introducir algúns elementos a debate, dado que entendemos que iso é precisamente... Gracias. Eh, entendemos que precisamente o que pretende a moción, co cual, pois, eh, bueno, intentaremos introducir algúns, algúns puntos que nos gustaría que se, que se foran reflexionando de cara a este posterior debate. Eh, o noso sector eh, primario leva sendo castigado anos eh, debido a procesos de concentración onde cada vez menos actores controlan os procesos de producción e distribución. Penso que aquí todas eh, deberíamos estar de acordo. Eh, as políticas de impulso do noso rural deben cumplir o noso entender dúas funcións principais, reequilibrar o territorio e dar igualdade de oportunidades. De igual modo, deberían promover prácticas sostibles e incentivar, sobre todo, os circuitos locais e de, e de proximidade. Eh, a crise estafa, na que todavía nos atopamos mergulladas, atacou especialmente o noso sector agrario, castigado xa históricamente, limitado por cuotas, eh, castigados por prezos de venta de venta mayoristas, eh, condicións laborais precarizadas e, a pesar disto, o noso sector agrario sigue sendo un dos principais, un dos principais europeos. Nesta moción recogense medidas necesarias, o noso entender, para abrir un debate crucial para o futuro do sector, que eh, o que, o como e o cando se aportará o noso agro dende as políticas, dende as políticas públicas. Queremos un mundo rural vivo e para eso precisamos dar novos pulos á Lei de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural e o Real Decreto 752-2010, revertindo o despoamento e o abandono do noso rural. Valería dicir agora mesmo que con que se aplicase esta lei que o Partido Popular durante o seu goberno non aplicou e entendemos que seguirá que seguirá sendo este camiño, só con aplicar esta lei xa neste momento avanzaríamos. Eh, ademais de garante do mantemento da poboación rural e a mellora das condicións de vida e renta, eh, incide esta lei no desenvolvemento de colectivos prioritarios, o noso entender favorece a incorporación de mozos eh, e mozas como activos rurais e fomenta a igualdade e a promoción das mulleres. Deberíamos igualmente promover para complementala un plan de promoción de redes de consumo de proximidade, de distribución e de venta de kilómetro cero, ademais de fomentar cooperativas de consumo que garantan prezos xustos tanto para as productoras como as consumidoras. A formación da mocidade, o noso entender, é esencial para a revitalización do noso sector, do nosos sectores primarios é esencial para que queira desenvolver a súa vida laboral e o seu proxecto de vida personal no agro. A oferta de formación profesional, polo tanto, debe ampliarse para complementar novas titulacións enfocadas á producción agroecolóxica, o sector agroalimentario artesanal, o aproveitamento de recursos, de recursos forestais e o, eco, e o ecoturismo. Buscamos, eh, o fin ao cabo, estabilidade laboral e para isto deberíamos modificar o programa de fomento de emprego agrario para garantir un, un emprego estable e sostible no rural, con proxectos agrarios e forestales, pero tamén ben sellado a conservación e o mantemento do territorio e enfocado á conservación do noso patrimonio paisaxístico, natural e histórico no, no agro, no medio rural. Se buscamos estabilidade, temos que prestar especial atención a regulación de contratación de traballadores temporais, sexan estes traballadores e traballadoras temporais, migrantes ou non loitar contra os abusos e favorecer os acordos bilaterais e a contratación en, en orixe. Eh, tanto subsidios como rentas agrarias integranse nunha, nunha perspectiva que garanta dignidade a un sector laboral especialmente vulnerable como son os traballadores e as traballadoras do agro. Eh, precisamos, xa falamos, falamos desto hai, hai, un, hai escaso mes, eh, unha reforma da aplicación da política, da política agraria común Precisamos camiñar cara a un reparto da, da renta agraria que fomete iniciativas de creación que se estructuren os principios de soberanía alimentaria e ben común, que defenda os pequenos productores, eh, vou marriscar a comezar en rancia de novo, eh, fronte aos terratenentes, que protexa o medio ambiente, que reduza o control de, que teñen as multinacionais sobre a cadea alimentaria e precisamos, ademais, unha PAC que non obvie nin fomenta a especulación, a especulación alimentaria. Quedame a falar, vou rematando, presidente, eh, de reformas fiscais, de redefinición de impostos, de apoiar de facto a xestión sostible de explotacións agrarias e forestais, poñendo, reitero, como iso principal as prácticas con maior valor medioambiental. Por último, e xa remato, lembremos sempre como centro das nosas políticas as persoas que... Des... Vou rematando que desenvolven o seu proxecto vital e laboral no agro. Precisan que lles aseguremos servicios equivalentes ás áreas metropolitanas. Precisan un rural con oportunidades laborais de calidade, un desenvolvemento adecuado ás novas tecnoloxías e a xeración de emprego de calidade e incorporación de mocidade formada e con iniciativa para xerar riqueza e emprego no noso rural. Gracias. Muchas gracias.